Presented by Open Music. you digital recording studio मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक सोमा सहन में कर में कुछ कर जाए आ मिलो कोनो कर देव सुनील दिल बेचे न तो कान में देव सुनील दिल बेचे न चक्कर में कुछ कर जाई आ मिलबू न सनम जाके मर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाई मिलबू न सनम जाके म्युजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाज presented by Apan music pan नहीं बचता तू हो दिलबा बइसन मरलू तुला तू हो पहलू तू घात हो बानी बचता तू हो दिलबा बइसन मरलू तुला तू हो से लकीर के बानी ना बज रंग भली की दे खाती सीना चीर के মেলা কেহু সে পহেলা দর দুই দিলকে আগুট হকেলা আহ ভরেলা কেহু সে পহেলা দর দুই দিলকে আগুট হকেলা রাইটর সোনু দেব সুনিয়া है ना तहरा पीर के रवि रंजन देव सुनील तो की है ना तहरा पीर के है पानी ना बज रंग बलि की दे खाती सीना चीर के बानी ना बज रंग बलि की दे खाती recording studio Moniari Waza presented by Open Music. tera का Recording Studio, Moniari Wazza.